なくしてですね、やるかです。だけど、まあ、3000との気が強くて、う。本当にね、2000倍弱ぐらいで、逆に、あ結構、ビッグ9のレギュラー2とかで、合算192分の1とか、結構そこそこありましたね。なんで、あの、まあ、6だからといって、まず必ず勝てるものではないです。 いくらが、えーと、機械割り100%超えている台でも、えーと、まずそれは、えー、必ず勝てるという保証はないですね。でやっぱりなおかつ短期決戦例えば夕方からノーマルテープ合算見てある程度、えー、けがついている台に座るあの普通に負けます、まあ、勝てる時もありますだから本当にその人の、えー、引きな部分もすごい重要になってくるかなと ただそういう合算のいい台を長く座り続けることで突き通った